یا قربان څنګه خیر دی زیاته څه خیر بس دا ما ته زما ډیوټي ده خو یا قربان راته وایا او یا قربان اسره می تشي کته شلو یا خدایا سوک چې بندیانا حسره کوي کوي ډغري خورينا او یا قربان شما اسره متا مده کوي کې مو غوړل ما کوټي کچري خوده خوده رشپت خړلې د غریب سره بدمالدار زما پښتون په سر ویښ شه خپلې سیمې ته ښکلا راوله د نفرتونو تیارې ختمې که رڼا راوله د نوي نسل ته رڼا رڼا سبا راوله ټوپکې خرڅې کا پې جوړ کا پوهندون بچیا زما پښتونه ټوپکې خرڅې کا پې جوړ کا پوهندون بچیا زما پښتون د چا خبرو قصو باندې ونه غولېږي نور د دروغو په وادو باندې ونه غولېږي په خپل خیال ساته پردو باندې ونه غولېږي خپل پښتو سره خکلک ساته تړون بچیا زما پښتونه هي زما تکړه بچیا زما پښتون بچیا په سره ویښ شه ځله وګټه ژوندون بچیا زما پښتون ای زړګیه صبر شه زه نه ورځم کوڅې پورې رنګ رنګ خبرې به بیا کیږي په هغې پورې الله خبر دی الله خبر دی چې مولا به درنه څه جوړوي ما خو ته راوستې بچیه مدرسې پورې پیغلې ته وایې چې له خیال د لوپټې ساتي ریښه یې رسي چې د پلار نیکه شملې پورې د ماښام خړه د لار نه وینم کمزوری یمه داسې څوک شته چې ما دې بوځي مې که دې پورې یو شعر پکې دی ډیر خلکا زب کابل ته درزم ته به پیښور ته راځي زب د زړه ته درزم ته به می زیګر ته راځي زب خادل درزم ته به می اختر لرازي ما اسماعیل حساس ما کو پرې کړون بچیا زما پوښتنه ما اسماعیل حساس سم کاوه پریکړون بچیا زما پوښتن د یا قربان پروګرام مو بګی د یو غزل وړاندې کو خداره ته وایا دا اواز د سخاکوټ د سیم یو لک ته منتظر نومې دی زما ملګری دی تا خوښ دی زما ملګری سلور کاله وسره زما د غب شپ وشو خو دا د زلکه مخکې مې سیراده نشته خو بیا مغه مې ملګری دی اراده خو خی کله کله جمعې بش په پروګرام کو کلی کې ډېلی جمعې بش او خلک لکه نفلونه کوي خو موږ پروګرام کو دستا شوق دی وسره نه دا بس خیر دی څه خبره نه ده ځان ځان خوشالول هم پکار دي ته دی جمعې پښپ پس یو ټپ ډېر زیاته مشهور ده داغه نه ټول خلک وي د جمعې شپه د ومنګ به هغه ماته دا یو شمه بلونه کس نه ماته خدای یو یاد دا وای چې دوانه لاس مې ته چاپیر کړل شپه د جمعې و په ایمان و یریدم ها دا منتظر خو ماته صدا سي ګډ وډ نخ کاریدو چې هغه لاش عاشق ته خو ماشاءالله تاسو د عاشقې کې سونه و خوشو زما یو کې او کال دوه کېږي نه ناکام کنه کامیاب ان شاء الله کامیاب به ولا کامیاب ولې ما خو دلته راغلی څوک نه کله راغلی و یار نه دلته لکه یو ملګری وی چې زه خپل یارم زما راغلی نه نه زه به یار راغلی و یار به یار به یار دل په دې علاقه فرمان کسکر اوري نه مکمل نور شعرونه اورم لوی شاعر ته وګوره دنیا او دی نه اوري دونه شاعرانه فعل کړه خا درد وای چې په زړه دې سارمان شته په زړه په زړه ارمان نشته یار نه دا واده خو به خامخای نه نه نشته را بس هغه دا دا ما ته ډېلی و چې لکه ته واده خو زه ته تن لګدم ها دا څه چل دی سب دا دا دا دا یې یارولې دی نه نه دا دا خو شکر الحمدلله درې کم یو درزن بچی دی ډېر ښه یار ډېر ستا ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر مننه خوشاله شي او ملګری سره به ډېر زیات خوږې خبرې وکړې او خاص کر د منتظر په आवाज باندې هغه غزل هم وي او ټپي مصری هم وي نور ملګرو سره تاسو ملاقات کوم سره اوس او یا قربان وطن زما زما زه د وطن یم ښایسته چمن دی چمن دی زه به هر که هر زه یادوم او د یا قربان ډېرو زیاتو ګرانو کتونکو او د ځلن ټي وي ډېرو زیاتو ګرانو مسافرو پروګرام یا قربان تاسو کتو په فزاګټ کې د مختلف ملګرو سره د ماشومان سره د کشرانو همزولو سره ما خبرې اترې هم وکړې دا غوي د خیالاتو نه مم تاسو خبر کړی سم ملګرو په کې شیرونه وي چا په کې د زړه بلا سوستو غزلې وي چا په کې پردي شیرونه وي چا په کې پردي غزلې وي چا په کې طرزونه وکړه نو ډیر زیات خوري وکړو تربل پروګرام پوري د یا قربان ډیرو ګرانو کتونکو د زلن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو مسافرو تاسو پروګرام یا قربان وکړو په فزاګټ کې د دې د رنگینو او خوندونو ما تاسو خبر کړی تر بل پروګرام پورې خپل کوربه خپل میزبان خپل رور راج محمد زیب لور کې اجازه په لوی الله مسپارم چرته چې صحیح خاد آباد او بریالي اوسئ د الله پامان پاکستان زنده باد زلن ټي وي پاینده آباد د الله پامان